birthday, dear Sally. Happy birthday to you. Não, puxa, não. É que eu vejo. É que eu vejo. Eu Mais, mais. More, more. Sipping. Pais, Pai Silan, cartão. Pai Silan, cartão. Lenkis prie pat žvakės. Pat stumk prie jos tą pyragą. Elev.